除了肝脏，到底还有什么地方容易岔气，对吧？肝脏我们教过，比如谢教练不防守，这人的肝脏在他的右侧，就是我的左侧啊，我就记得在我的左，嘣，这个位置肝肝脏啊，有很多牵扯型的那种脏器，对吧？还有什么地方？看心窝的位置，来转过来，看一个肝脏，还有心窝的地方，你们可以自己感受一下，自己心窝的地方摸一下，就这样捅一下，你可以把肌肉绷紧，嘘，嘘，嘘，然后捅一下，我操，就行了。 试一下，对吧？是这种感觉吧？OK，所以这个地方呢，其实没有任何办法建立抗击打啊，这个地方没有办法怎么办？我们只能防守。比如说，假设他打我的话，他打我，我嘣，双手啊并起来，这种感觉把心窝挡住。所以说，我们要想办法干嘛？让他不防守打心窝，对吧？跟你朋友见面握手，捅一下嘣。OK，那在格斗中，我们怎么能打到心窝的位置呢？我们下期教一些组合，好吧？ <laughs> 好饭不怕。